Die kleine Möwe ist herangewachsen zur XXL Schmusis Möwe. Bleib nordisch lautet das Motto, egal wo du herkommst oder hingehst. Mit der XXL Möwe hast du deinen Norden immer dabei. Ihr strahlend weißes Federkleid macht sie zum echten Hingucker, während ihre superweichen Federn aus hochwertigem Plüschmaterial zum Kuscheln und Träumen einladen. Besonders die praktische Mikrofaserunterseite bietet viele Vorteile. Denn damit ist es möglich, glatte Oberflächen sowie Displays gründlich zu reinigen. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.